गुरोजा की स्किन हाँ, हाँ। लेके क्या करबो का का तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखनी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में फुल बम बम के साथ okay bye take care and हाफिज़ Oh